fact on the edge Azam tahun lepas sudah ketunaikan Ataupun hanya sekadar kata gurauan Yang langsung impian tidak dicapaikan Arah cara buat saja pun tak tahu kan Aku ini Daniel ialah anak sulung Harapan mamaku agar ku terulung Moga selalu masyarakat menjunjung menjunjung Agar menerangi emas pingat di kalung Apa yang aku azamkan Mampu ku lakukan agar tak terlepas Apa yang diimpikan Apa yang diimpikan Apa yang aku azamkan Mampu ku lakukan agar tak terlepas Apa yang yeah. diimpikan uh. Ah, yeah. Uh. Apa yang diimpikan Agar kuantiti si keinginan hati Agar diberkati tukus lumus di ciptaku ikuti Lepas tahun lalu aku azam kepuasan hati Kenang akan ku kenang imba budi sudi diberi Wayan belayan lupa leka pernah ku berkata Impian agar menjadi insan yang berguna Tapi aku tidak laku seperti tak bikin Serupa harap azam tahun baru dah menjadi lebih sempurna Apa yang aku Azamkan mampuku lakukan agar tak terlepas Apa yang diimpikan Apa yang diimpikan Apa yang aku azamkan mampuku lakukan agar tak terlepas Apa yang diimpikan Apa yang diimpikan Salam seribu satu, ku sembah beralaskan niat untuk undur diri supaya hilang kata sirat Moga awal 21 kita bertemu kembali dapat supaya kita tidak lupa mana jauh mana yang dekat Mampu ku lakukan agar tak terlepas Apa yang diimpikan lakukan Mampu ku lakukan Agar tak terlepas Apa yang diimpikan